Wszystkich mieszkańców Brzeska oraz całej gminy zapraszam na uroczystości 3 maja o godzinie 10.30 będzie odprawiona msza święta. Później przejdziemy pod pomnik nieznanego żołnierza. Zostaną złożone kwiaty, a później będzie odsunięcie i poświęcenie krzyża oraz pamiątkowych tablic poświęconych Brzeszczanom, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Wszystkich mieszkańców zapraszam również na godzinę 18 na śpiewanie pieśni patriotycznych. Jutrzejszy dzień to święto narodowe, ale również święto poświęcone dziękczynieniu za kanonizację Ojca Świętego w Brzesku.